maldade, promovendo a miséria nossa sociedade Esta gente sofrida, essa raça guerreira Esse povo punido da nação brasileira Estão matando o nosso povo como faziam antigamente Por invés da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É a água que nos falta, a violência reinar É a água que nos falta, a violência reinar é é preciso liberdade, mas não da boca pra fora. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra por favor. Olha que o sangue é precioso, por nós alguém já derramou. O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor. Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade, para que eu e você tivesse liberdade. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade, promovendo a miséria da nossa sociedade. Esta gente sofrida, esta raça guerreira, esse povo podido da nação brasileira. Estão matando o nosso povo como faziam antigamente. Hoje, em vez da chibata, eles atiram na gente. É guerra em todo canto, fome em todo lugar. É a água que nos falta, a violência reinar. É a água que nos falta, a violência reinar. É preciso liberdade, mas não da boca pra fora. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria da nossa sociedade Esta gente sofrida, essa raça guerreira Esse povo punido da nação brasileira Estão matando o nosso povo como faziam antigamente por invés da chibata eles atiram na gente É guerra em todo canto Fome em todo lugar É água que nos falta A violência reinar É água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não da boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue na terra, por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue na terra, por favor Olha que o sangue é precioso Por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário Em prol da humanidade para que eu e você passa guerra, só passa amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não passa guerra, só passa amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade, promovendo a miséria da nossa sociedade. Esta gente sofrida, esta raça guerreira, esse povo punido da nação brasileira. Estão matando o nosso povo como faziam antigamente. Hoje, em vez da chibata, eles atiram na gente. É guerra em todo canto, fome em todo lugar. É a água que nos falta, a violência reinar. É a água que nos falta, a violência reinar. É preciso liberdade, mas não da boca pra fora. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não derrame sangue na terra, por favor. Cheio de maldade, promovendo a miséria da nossa sociedade. Esta gente sofrida, essa raça guerreira, esse povo punido da nação brasileira. Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente. Em vez da chibata, eles atiram na gente. É guerra em todo canto, fome em todo lugar. É a água que nos falta a violência reinar. É a água que nos falta, a violência reinar. É preciso liberdade, mas não da boca pra fora. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Olha que o sangue é precioso, pois nós alguém já derramou. O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor. Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade, para que eu e você tivesse liberdade. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade, promovendo a miséria da nossa sociedade. Esta gente sofrida, esta raça guerreira, esse povo fudido da nação brasileira Estão matando o nosso povo como faziam antigamente Hoje em vez da chibata eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É água que nos falta, a violência reinar É água que nos falta, a violência reinar é preciso liberdade, mas não da boca pra fora. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Já está mais que na hora de tudo isso acabar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria da nossa sociedade Esta gente sofrida, essa raça guerreira Esse povo punido da nação brasileira Estão matando o nosso povo como faziam antigamente ao invés da chibata Eles atiram na gente É guerra em todo canto Fome em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não da boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue na terra, por favor Não faça guerra, só faça amor Não derrame sangue na terra, por favor Olha que o sangue é precioso, pois nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo, ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário, em prol da humanidade Pra que eu e você libertar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade, promovendo a miséria da nossa sociedade. Esta gente sofrida, esta raça guerreira, esse povo punido da nação brasileira. Estão matando o nosso povo, como faziam antigamente. Hoje, em vez da chibata, eles atiram na gente. É guerra em todo canto, fome em todo lugar. É a água que nos falta, a violência reinar. É a água que nos falta, a violência reinar. É preciso liberdade, mas não da boca pra fora. Já está mais que na hora que tudo isso acabar. Já está mais que na hora que tudo isso acabar. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Não faça guerra, só faça amor. Não derrame sangue na terra, por favor. Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade Promovendo a miséria da nossa sociedade Esta gente sofrida, essa raça guerreira Esse povo punido da nação brasileira Estão matando o nosso povo como faziam antigamente Hoje em vez da chibata, eles atiram na gente É guerra em todo canto, fome em todo lugar É água que nos falta a violência reinar. Thank you.